أهلا في حلقة جديدة من جيكس سمي على Geek Week في بداية الحلقة حبيت أهدي إهداء خاص حق two of my best friends عليا وآدم مبروك على الخطوبة هو زواج بس خطوبة تعرفون ال paper سالفة في البحرين ما أعرف السالفة بس أهم شيء مبروك وسمعنا الهاي <laughs> يلا مرة ثانية <laughs> اوكي بس خلاص مبروك ها أولا ألعاب هاي الأسبوع تتضمن لعبة داينغ لايت وهي عبارة عن زومبي سرفايفل هورور اللي يميزها هو حركات ال parkour وال first person اللي تعتمد على الحركة السريعة ومحاولة مناورة الزومبي في العالم المفتوح وحصلت اللعبة على مراجعات إيجابية على عدد من المواقع واحنا بدينا اللعبة فترقبوا فيديوهات عنها قريبا شنو أصعب لعبة لعبتوها؟ تكلم فريق إنتاج The Witcher 3 The Wild Hunt عن الطرق اللي ممكن يصعبون فيها طور الإنسانتي في اللعبة <laughs> وكانت أحد الأفكار هو إن إذا تخسر اللعبة راح تمسح السيف فايل بالكامل ولازم ترجع من البداية ايش رايكم بالفكرة؟ وايد صعبة ولا تعتبرونها تحدي؟ يلا راونا شطارتكم الحين شوفوا معانا هالمقطع تصدقون ان هالفيديو مو حقيقي؟ هذا مقطع تجريبي على ال Unreal 4 engine اللي يستعمل في الكثير من الألعاب حاليا وصممه خبير رسم 3D فتخيلوا تلعبون لعبة بهال graphics يعني الصج بيكون شيء مو طبيعي تم عرض أول trailer لفيلم Fantastic Four اللي كانوا الناس متخوفين منه بسبب التغيرات في الشخصيات وفي تاريخ الشخصيات نفسهم ولكن الاستقبال حق هاي ال trailer كان إيجابي عموما ويبين الاتجاه الجديد للسلسلة ايش رايكم انتو؟ متحمسين للفيلم ولا لا؟ إذا فاتتكم اللعبة الناجحة Dragon's Dogma اللي نزلت في 2012 لا تحاكون راح تكون هناك لعبة جديدة من نفس السلسلة اللي هي Dragon's Dogma Online وراح تحتفظ اللعبة على الكثير من المميزات اللي خلتها لعبة ناجحة في السابق بالإضافة إلى كون اللعبة أونلاين والجدير بالذكر أنها راح تكون لعبة free to play فهاي شيء وايد حلو لكن ممكن ما تنزل في أي مكان غير اليابان تخيلوا تلعبون لعبة Minecraft على طاولة الطعام أعلنت شركة مايكروسوفت عن نظارات الواقع الافتراضي هولولانز واللي الناس تعتبرها الرد على أجهزة الأوكولس ريفت وال Project Morpheus وجهاز الهولو لينس يعمل على دمج العالم الواقعي بالعالم الافتراضي عن طريق شاشة شفافة وكاميرات تلتقط البيئة المحيطة هل تعتقدون أن الهولو لينس راح يصنع فرق في العالم الألعاب؟ أو راح يكون مثال مخيب للظن مثل Kinect خبرونا في ال comment. في نهاية حلقتنا بس بنقول إن قلنا لكم آخر حلقة تختارون The Game of the Year على ذوقكم وطبعا احنا اخترنا من بين كل الأصوات شادو اوف موردور لا تنسون تسوون like و subscribe وتشوفون حلقتنا القديمة والجديدة إن شاء الله على Geeks مع السلامة